于是，于是，于是，于是，爱人消瘦，怕是怕这些苦。手掏，看不见周围，周围收的干。 still 有人。um 姐洗脚呢，啊，我帮你洗呗，帮你洗。哎呀，不用呢，哎，我帮你洗，不用。哎，来来。 嗯嗯嗯啊啊啊！ <laughs> 欺人太甚！欺负人咋的？看我睡梦睡什么睡睡什么睡！我他妈看着呢！你别笑！啊，做一专业的。

兄弟，哎呦我的妈！这你别笑，啊，做一个专业的演员吧。呃，做一个专业的演员吧。王伟，来来来，我刚买的汉堡，快尝尝啊，大点口。 为我所有粉丝献上一道美景，水，来。 <laughs> 你别笑！哈哈哈哈哈！老王爷把睡裤干啥呀？穿。在家半夜才冷，站着点。嗯？干啥呀你？咋的？放屁！放屁你就放呗，放屁！